dia akan campak paku merata-rata jalan supaya bila motor pancit Assalamualaikum Escape in the house Daniel di sini Peace So aku akan sambung part yang kedua Bagi storytelling tentang cerita Pomen Highway Pomen Jalanan dan Runner Highway Sama je tiga-tiga yang tu Dulu kita ada Pomen Highway runner highway lah. Dia orang di mana akan menyediakan satu perkhidmatan tukar tiup motor secara on the spot dah. Dengan pomen tu naik motor dalam motor box dia tu dah penuh dah complete dah dia punya spana, Dia punya tiup. Dulu sekarang orang dah tak pakai dah tiup biasa. Dah kurang ah. Dulu orang pakai tiup biasa. Sekarang dah start pakai tiup belasan. Dah mula tinggalkan secara berperingkat lah. Okay. Bapa aku cari duit dengan cara macam tu lah <clears throat> Ada juga yang sanggup menggunakan cara yang haram Untuk menjana pendapatan dari pomen highway Perkhidmatan highway Apa pomen highway macam tu lah Dia akan campak paku merata-rata jalan Supaya bila motor pancit Dia akan round balik dan dia akan tolong repair motornya Ada sekali tu bapa aku pernah Pernah lalu lah kat situ kan dia tak tahu pun member dia dah campak paku je tu Lalu Nampak motor rosak So bapak aku berhenti lah tolong Tengah tolong Orang tu nak Macam nak bantai Nak marah bapak aku kan Nak marah Bapak aku cakap bukan, bukan dia Dia tak pernah Bapak okay, bapak aku tak pernah buat Campak-campak paku semua ni Yang buat tu semua member dia so, Bapak aku repair Bila dah settle lah semua Settle lah bayar semua Tapi kalau bapak aku bawa aku kan Dia akan jadi satu Benda yang agak mencuit hati lah Sebab aku kecil duduk kat dalam bakul depan kan Setiap kali repair Bila repair tiap orang je bawa aku Selalu bapak aku akan charge macam RM30 macam tu kan Orang tu akan bagi extra sampai RM50 Jadi RM80 RM100 pun pernah tau Sebab tengok aku kesian kan <laughs> Muka bersamamu mu <laughs> uh, sedih ya Mungkin lah sebab bapak aku start start buat tu daripada lepas aku lahir ya. Bapak aku buat sampai aku sampai 2014 bapak aku buat. Lepas tu bila pindah dekat Serendah, dia dah stop buat dah. Ada lagi satu kisah yang agak lagi lagi menyedihkan lah. Um, bila orang tu motor dia rosak dekat seberang jalan highway. So divider dia agak tinggi kan. Bapak aku parking kat tepi jalan Bawa aku, aku duduk dalam bakul Bapak aku lari, bawa sepanah dengan tiup dia Pergi loncat ke seberang jalan dan pergi sana Korang bayangkan satu satu jalan, satu hala tu sampai 4 line, 5 line Lepas tu seberang lagi 4 line Nak lari macam kau lari 100 meter kat sekolah tau Kau dah boleh buat balapan tau <laughs> Agak menyedihkan juga kalau kita kenang-kenangkan balik sejarah hidup kita Orang tu orang tua kita cari duit untuk bagi kita makanan. kan Memang sedih lah So guys kalau korang korang nak part yang ketiga Jadikan video ni eh, hit lah hit Viewsnya kasih banyak, kasih letup So guys jangan lupa subscribe, like, komen dan share Escape in the house, peace